¿Pero te hará bien? ¿Hacerme bien? Esa cosa es un infarto en un pan. No, calamardo. Dije, le hará bien a tu alma. Ah, por favor. Yo no tengo alma. <laughs>